Mən Nəbiyev İlkin, Hacıtepe Universitetinin İqtisadiyyat bölümündə oxuyuram. Mən Gürsel Abbas, Hacıtepe Universitetinin Kimya Mühəndisliyi ixtisasında oxuyuram. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin Türkiyədə qalan tələbələrə etdiyi yardım haqqında olacaq. Belə ki, Azərbaycan Türkiyədəki səfirliyi biz tələbələrə keçən ay ərzində, yəni aprel ayı ərzində 2 dəfə 200 liralıq alış-veriş kodu göndərdi. Bu kod da yalnız Migros e, supermarketlər şəbəkəsində keçərli idi. Bildiyiniz kimi Migros Türkiyənin ən böyük supermarketlərindən biridir. Bu kodlar vasitəsilə Migros supermarketlər şəbəkəsindən alkoqol və tütün məmulatlarından başqa hər şey ala bilərdik. Bundan əlavə 11 və 12 may tarixlərində səfirlik bizə Ramazan bayramı ilə əlaqədar olaraq ərzaq yardımı göstərəcək. Həmçinin biz səfirliklə əlaqə saxladığımız zaman bizim maddi durumumuz və qalacaq yerimiz haqqında çox yaxından maraqlanırlar. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq bəzi tələbə yataqxanaları bağlandı və kobud səslənsə də həmin tələbələr çöldə qaldılar. Amma bu durumda da bizim Azərbaycan səfirliyi e, tələbələrə yardım göstərməkdədir. Belə ki, onları qalacaq yerlər təmin edirlər. Həmçinin Agah İctimai Birliyi Türkiyədə qalmış Azərbaycanlı tələbələrin vəziyyətinlə yaxından maraqlanır. Agah, yəni Azərbaycan gənclərinin Ankara Həmrəyliyi İctimai Birliyinin rəhbəri Təbriz Raufoğlu, hətta şəxsən mənə zəng elədi təxminən ə, e, mart ayının sonlarındakı Hacettepe Universitetində ə, e, Azərbaycanlılardan əgər hər hansı birinin maddi durumunda yaxud qalacaq yerində problem varsa, mütləq mənə bildirin biz onlara dəstək olacağıq, yardım göstərməyə çalışacağıq. Bütün bu dəstəyinə və qayğısına görə Azərbaycan Türkiyədəki səfirliyinə, biz tələbələrlə yaxından maraqlandığına görə isə Agaha öz adımızdan təşəkkürlərimizi bildiririk. İndi isə keçək 200 liraya Türkiyədə nə qədər alış-veriş etmək olar. Təəssüflər olsun ki, Miqros supermarketlər şəbəkəsində daxili çəkilişlər qadağandır. Buna görə də biz aldığımız ərzaqların şəkillərini çəkdik və birazdan ə, e, ekranda görünəcək. Biz də paralel olaraq qiymətləri sizin üçün oxuyacağıq. Həm TL olaraq, həm də manat qarşılığı olaraq. 1 kilo yarım pomidor aldıq. Pomidorun kilosu 8 lira, yəni 1 manat 90 qəpikdir. 1 kilo 850 qram kartof aldıq. Kartofun kilosu isə 4.45 liradır, yəni 1 manat 6 qəpik. 1 kilodan biraz çox soğan aldıq. Soğanın kilosu 4.95 liradır, yəni təxminən 1 manat 20 qəpik. 1 litr zeytun yağı 19 lira 15 kuruş yəni 4 manat 58 qəpik. 1 kilo kərə yağı 39 lira 95 kuruş, yəni 9 manat 56 qəpik. Yumru düyü 1 kilosu 4 lira 45 kuruş, yəni 1 manat 6 qəpik. Uzun düyü isə 1 kilosu 9.95 lira, yəni 2 manat 38 qəpik. 15 yumurta 10 lira, təxminən 2 manat 38 qəpik, yəni 1 yumurta 15-16 qəpik arası edir. 2 ədəd 500 qramlıq makaron aldıq. 1 paket 2.95 liradır, yəni təxminən 70 qəpik. Evet, toyuğun kilosu 27 lira 45 kuruş. Biz 868 qram almışıq. O da 23 lira 83 kuruş edir. Ətin kilosu 75 lira 95 kuruş, yəni 18 manat 17 qəpik. Biz 400 qram kiloqram almışıq. O da 31 lirə idi. 31 lirə də 7 manat 41 qəpikdir. 1 kilo yarımlıq qatıq 7 lirə 45 kuruş, yəni 1 manat 80 qəpik edir. Həmçinin bəzi şirniyyatlar da aldıq. Şirniyyatlar burada olduqca ucuzdur. Kremli peçeniyə 3 ədəd, ə, e, hərəsi 1 liradan. 1 lira da 23 qəpik deməkdir. Ülker ikram aldıq 1 lira 75 quruşa. Bu da təxminən 42 qəpik edir. Həmçinin ə, e, Nestle-nin püstəli şokoladını aldıq 5.50 quruşa, yəni 1 manat 32 qəpiyə. Rəndələnmiş pomidor aldıq 500 qram, qiyməti 4 lira 95 quruş. O da 1 manat 18 qəpiyə edir.